Also ist halt eine Frage dann, ja, führt das, da, führt das zum, zum Spalt in der Gesellschaft zwischen äh, Ausländern und, äh, und Deutschen, wenn nur die Deutschen das Grundeinkommen bekommen und alle anderen nicht und so weiter und so fort. Was ist das für eine, also was entwickelt sich für eine Haltung, was sind das für, für soziale Probleme, in man dann, vor denen man dann plötzlich steht? Also wenn jemand damit ein Problem hat, dass Ausländer auch ein Grundeinkommen kriegen sollen oder Ausländer, also Leute, die irgendwie anders sind als ich selber, dann hatte das Grundeinkommen auch nicht verstanden im Kern. Man muss schon irgendwie festlegen, wer bekommt es, ohne dass man jetzt andere diskriminiert, die zum Beispiel aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Ähm, aber in der Umsetzung oder in der Einführungsphase ist es natürlich die Frage, wie man das organisiert, dass nicht dort, wo das Grundeinkommen eingeführt wird, gleich irgendwie sozusagen der Staat zusammenbricht, weil er äh, einfach die Mittel nicht aufbringen kann. Was man machen müsste, ist zum Beispiel Regeln bei Zuwanderung schaffen, dass man sagt, von mir aus äh, den vollen Grundeinkommensanspruch hast du erst nach fünf Jahren, wenn du deinen Lebensmittelpunkt hier hast. Dazwischen gibt es eben tatsächlich nochmal eine äh, etwas äh, abgespeckte Variante. Das ist natürlich ein, ein Punkt, wo man noch klare Abgrenzungen machen müssen. Ähm, da denke ich, kann, könnte man die heutige äh, Programmatik, die wir haben, beziehungsweise die heutige Gesetze durchaus anwenden. Natürlich wird es nicht so sein, dass wenn einer über die Grenze kommt und dieses dann äh, sofort haben kann, sondern da muss es natürlich gewisse Fristen geben. Und das, das zeigt auch, dass so ein Grundeinkommen im Prinzip dann äh, synchronisiert werden muss mit, mit, mit anderen äh, Gesetzen, die wir haben. Eine andere Variante ist, dass man jedes Jahr, dass man hier seinen Lebensmittelpunkt hat, das ist ja immer das Entscheidende, also nicht einfach mal durchreist, ähm, ist dann aber auch egal, welcher Nationalität, solange der Lebensmittelpunkt legal ist, dass man dann, was weiß ich, 10% des Grundeinkommens erwirbt, wäre auch eine Variante. Grundeinkommen funktioniert letzten Endes weltweit. Das ist äh, ganz klar. Und da, da, müssen wir auch hin und das darf man auch nicht irgendwie vergessen oder ähm, ignorieren. Wenn es eine globale Lösung ist, kommt keiner aus dem Grund hierher, weil er bei sich auch ein ordentliches Leben führen kann. Ne? So.